Bu saytning ssilkasi kommentariyada bo'ladi. Bemalol kirib registratsiya qilib pul ishlashingiz mumkin. Juda ham oddiy registratsiya qilasiz. Xo'sh, mana registratsiya qilmoqchi bo'lsangiz, mana tepadagi 3 ta chiziqchaga bosasiz va mana vati sizda registratsiya bo'ladi yoki mana pastda начать игрuni bosasiz mana o'zi. Xo'sh. mana начать igruni bosasiz bu yerda o'yin yo'q qarang bu yerda reklama ko'rib ushlaysiz va boshqa narsalar orqali xo'sh mana birinchi yo'lakka login parolingiz ikkinchi yo'lakka o'sha gmailingiz va parol loginni mana biron qanaqa ism qilib qarang orqasidan biron qanaqa raqam o'ylab topasiz mana shunday ko'rdingizmi ana bo'ldi endi boshlaymiz men o'z личный kabinetimga kirib olaman qarang opa siz birinchi kirganingizdayoq сохранение qilib oling chunki keyin kirishingiz oson bo'ladi qarang birinchi navbatda pul chiqazib ko'rsatib beraman agar pul chiqsa layk bosishni unutmang va kanalga obuna bo'lishni unutmang xo'sh mana hozir bizda o'n ikki rubl bor ekan endi yana olamiz pribilga bosamiz xo'sh pribilda ham pulimiz bor mana o'n ikki rubl yig'ilib qolibdi sobrakni bosamiz sobrak bir kun ichida o'zidan o'zi yig'ilib qolgan do'stlar men hech nima qilmadim qarang endi mana bu sahifaga qaytamiz pulimiz qancha bo'ldi mana yigirma to'rt rubl to'qson yetti e, kopek bo'ldi do'stlar endi buni chiqazib olamiz platitni bosamiz xo'sh mana payerga pulimizni yechib olishimiz mumkin ekan mana vibrat bright internet sal qotyapti chunki manikida huyimiz выбрать xo'sh mana endi mana yigirma to'rt rubl ekan vvstni bosamiz vvstni xo'sh do'stlar layk bosishni unutmang agar chiqsa oppa mana деньги успешно переводим на ваш кошелек do'stlar juda ham zo'r mana bu yerda men pullar chiqib o'rganlarimni anusi bor Kvitantsiyasi bor endi payerga kiramiz do'stlar payerga xo'sh mana payerga kiramiz videoni o'tkazmasdan ko'ray chunki tushunmaydigan joyingiz qolib ketishi mumkin отпечатка bilan ochiladi buniki istoriyaga o'tamiz do'stlar mana do'stlar yigirma to'rt rubl to'qson yetti kopeyka hech qanaqa komissiyasiz kelib tushdi do'stlar mana kelganini tasdiqlayapti biki moneydan mana yozib qo'yibdi o'zi kommentariy adres hammasi joyida do'stlar pul haqiqatdan ham kelar ekan do'stlar layk bosishni unutmang do'stlar qani unda biz endi qanday qilib pul ishlashni o'rgataman do'stlar qarang bikimoni endi bu yerda siz birinchi registratsiya qilganingizdan keyin pul chiqarmoqchi bo'lsangiz birinchi marta siz pulingizni hech qanaqa nusiz chiqarib olasiz ikkinchi martada o'ttiz rubl so'raydi o'ttiz rubl kirsang e, kirgitsang bo'ladi deydi keyin o'ttiz rubl hech qanaqa anavi emas payerdan пополнить qilib olasiz men mana o'ttiz rubl пополнить qildim lekin sakson besh rubl chiqazib oldim общий mana mana do'stlar endi pul пополнить qilish uchun mana balansingizni to'ldirish uchun o'ttiz rublni пополнитьga bitta bosasiz qarang mana shu yashil tugmachaga bitta bosamiz payerni tanlaymiz выбрать mana masalan bu yerda yuz rubl yozib qo'yibdi siz o'ttiz rubl qilasiz mana перейти к oplatini bosamiz mana payer oplati через payer do'stlar xo'sh mana payerga mana bu yerdan endi payerga tanlaymiz rubl Itogo o'ttiz rubl bo'lsa oplatitni bosamiz yo potrupet ekan do'stlar mana endi bosdik bizni hozir payrga olib keladi o'zi siz birinchi kirganingizda sizni payr hisob raqamingiz saqlanib qilinmagan bo'lishi mumkin bu yerga siz payr raqamingizni yozasiz va pastiga parolini yozasiz parolini qayerdan olishni hozir o'rgataman mana dalilni bosasizmi biz qarang talaffuz uchun uchun uzr do'stlar jimjilik chiroyli qilib gapirmayman diktorlarga o'xshagan mana bizni payga olib keldi endi bitta mana shu tugmachani bossak bizda o'ttiz rubl sarmoya qilinadi do'stlar hozir menda sayt orqali ikkita payrim bor uch rubl bu yerda yetmaydi endi kodni qayerdan olishni o'rgataman mana qarang payrga kirganingizda birinchi siz payr ochganingizda sizga kodi bilan raqamini beradi o'shani skrinshot qilib olishingiz kerak bo'ladi payrdan bo'lmasam o'zi bo'ladi papkada hozir kirib ko'rsatib beraman mana hozir picturesni bosamiz mana bu yerda o'zi tayyor payer deb bo'ladi mana do'stlar mana do'stlar xuddi shunaqa kod beradi birinchi payer ochganingizda mana parol deb qo'yibdi bu yerda счет o'sha ikkalasini o'sha saytga yozasiz va bemalol anaqa qilib olishingiz mumkin sarmoya qilishingiz mumkin bu kodni siz anudan olasiz papkangizdan bo'ladi yoki birinchi payl ana qilganingizda skrinshot qilgan bo'lsangiz o'shanda bo'ladi xuddi shunaqa qilib sarmoya qilasiz do'stlar juda ham zo'r sayt ekan bu haqiqatdan ham to'laydigan sayt bir kunga bir martagina pulingizni yechib olasiz har kun bir marta yechib olasiz do'stlar mana yana bir marta o'rgataman mana qarab turing mana пополнитьga bosamiz bu saytni manzili kommentariyada bo'ladi bemalol kirib registratsiya qilishingiz mumkin mana выбирать payer mana o'ttiz rubl o'ttiz rubl sarmoya qilasiz bo'lmasam pulingizni chiqara olmaysiz bu saytdan xuddi shunaqa o'ttiz rubl endi жалко emas uch ming to'rt ming so'm pul mana оплатить через payer internet mana payini tanlaymiz rubl o'sha yashil knopkani bosamiz mana bizga o'sha payrga olib keladi aytganimdek o'sha kodlari yozasiz ya'ni payr schot raqamingiz va o'zini kodi ya'ni papkangizda bor bu yoki skrinshot qilib olgan bo'lsangiz o'shanda bor birinchi payr ochganingizda skrinshot qilib olish esdan chiqmasin endi aytib qo'yyapman mana dalilni bosamiz mana bo'ldi mana shu yashil knopkani bossangiz pulingiz o'ttiz rubl bo'lsa bemalol sarmoya qilishingiz mumkin xuddi shunaqa do'stlar mana endi qanaqa qilib pul ishlaymiz bu saytda qarang bu yerda o'ttiz rubl sarmoya qilganingizdan keyin magazinga kirasiz magazindan qarang mana bu skuterni sotib olasiz kupet mana o'ttiz rubl uch rubl kuniga kelib turadi o'zidan o'zi o'zi ishlaydi pastidagi mana yuz rubl endi xohlaganlar uchun bular men hech kimni majbur qilmayman yuz rubl to'ldiring deb mana qarang sena yuz rubl to'qqiz rubl ya'ni o'n rubldan kuniga berib turar ekan mana undan pastidagi ikki yuz ellik rubl yigirma uch rubldan har kuni berib turar ekan do'stlar endi pul ishlaydigan joyimiz syorfingdan ham pul ishlaysiz bu yerda reklama ko'rib mana nol besh kopekdan beryapti nol besh o'n sekund evaziga xalos mana nol besh nol uch mana nol uch nol besh nol besh nol uch nol uch xuddi shunaqa do'stlar bu reklamalarni siz ko'rmasangiz sizdan oldin ko'rishadi ya'ni mana bu reklamani oltmish sakkizta odam ko'rsa bu reklama tugaydi xuddi shunaqa точка do'stlar endi reklama ko'rmoqchi bo'lsak ustiga bitta bosamiz mana pastda sekund ketyapti internet qotsa ham baribir pastda sekund ketadi do'stlar bu bu shunaqa zo'r sayt hoppa mana bu yerda nechta yulduz bor ya'ni o'shani yozishimiz kerak bo'ladi mana yettita bo'ldi endi tez orqaga chiqib ketamiz xuddi shunaqa bir passa mana o'ttiz sekund e, o'n sekund o'tib ketdi xuddi shunday qilib pul ishlaysiz endi bu yerda siz biron qanaqa saytingizni reklama qilmoqchi bo'lsangiz web ссылканы bossangiz hattoki bir rubl evaziga ham siz o'z saytingizni reklama qilishingiz mumkin bu yerda juda ham zo'r вообще bomba agar kommentariyga yozib qoldirsangiz men o'sha haqida video qilib chiqazaman xo'sh endi bonus bonus olasiz har kuni yigirma to'rt soat ichida qarang bonusga bosamiz mana endi biron qanaqa bannerni ustiga bosishimiz kerak mana tez orqaga chiqamiz mana bo'lmasam yana bitta bosaman shu reklamani ko'ramiz mana endi orqaga chiqaman yo'q internet qotyapti shuning uchun bonus bermayapti kerak emas u kam beradi baribir baribir videoni o'n bir minutini ko'rib bo'ldingiz do'stlar вообще zo'r <laughs> do'stlar men referalim bir yuz o'n to'rtta referalim bor do'stlar siz ham do'stingizni telegram orqali yoki biron qanaqa narsa orqali ana qilsangiz bundan ham sizga pul keladi juda ham zo'r pul keladi do'stlar mana ellik uch rubl referal orqali keldi men bu saytni yaqinda o'zi topgandim xuddi shunaqa do'stlar pul ishlaysiz bu yerda bugungi videomiz shulardan iborat edi sog' bo'ling salomat bo'ling sizlar bilan samandar ergashev bo'ldi keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolaman tamom